Hai Happy guys, hari ini kita akan membuat sagu keju makaron. Bahannya sederhana, caranya mudah dan cepat. Yuk kita mulai bahan-bahannya. Sagu tani 300 gram, sagu tani disangrai sebentar agar bisa lebih tahan lama dan lebih harum. Gula halus 125 gram, gula disaring, mentega 100 gram, kalau mau lebih enak bisa pakai mentega wisman. 1 butir telur ayam kuningnya saja, keju 50 gram, susu cair 25 gram. Cara membuatnya Mentega dan gula halus dikocok dengan mixer sampai merata dan mengembang. kuning telur, aduk sampai ngembang dan warnanya pucat. Masukkan keju parut lalu dikocok. masukkan susu cair lalu dikocok lagi. adonan diteruskan dengan diuleni pakai tangan supaya menyatu. Adonan siap untuk dicetak. Pipihkan adonan dengan plastik dan roll setebal setengah senti. Cetak lagi. Cetak bulatan-bulatan sampai selesai. Setelah selesai, siap untuk dipanggang. Panggang di oven dengan api atas 150 derajat dan api bawah 150 derajat. Bila mau warnanya putih cukup 25 menit. Bila mau lebih crispy dan warnanya kecoklatan bisa selama 30 menit. Setelah selesai lalu didinginkan. Feeling filling untuk menyatukan kedua buah sagu keju sehingga seperti ala makaron.